පොල් ගෙඩියට හේතු ගන්න. පොල් ගෙඩියට හේතු ගන්න. මේ ඉඩ දෙන්න ඕනකට. හොඳයි නම් ඉන්න සියලු දෙනාම හරියට සාස්කාරය ලබා ගන්න. අපි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඈත අතීතයේ සිට පවත්වාගෙන එනා විදියට චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කර ලබන විදියට මෙවැනි පින්කමක් අවසානයේදී සිදු කරන ලබන පූජා පදහිනතොත් පින් පදේ වාදනය කිරීමටයි. ඉතින් මේ අප විසින් පවත්වන්නා වූ සද්ද පූජාවේ ආරම්භය ගැන කියනකොට එදා අප මහ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන අවස්ථාවේදී ගහන්දර්ව දිව්‍ය පුත්‍රයන් විසින් තුංගව්වක් දිග තුංගව්වක් පළල බෙර ඉනේ දරාගෙන අට දික් භාගයේ සිට වාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් එදා තමයි මේ සද්ද පූජාවේ ආරම්භය සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අප විසින් පවත්වන්නා වූ සද්ද පූජාව අටනිකා බ්‍රහ්මලෝකයේ දක්වා විහිදෑන අතර ඒ සද්දය අසා දෙවියන් බඹුන් පවා සාදුකාර පවත්වනා කියලා අපේ ගුරුවරුන් වගේම පොත්පත්වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි විසින් පවත්වනා වූ සද්ද පූජාවේ ආනිසංශය මේට තුන් මාසයකට මත්තේ මිය පරලෝ යන්න දුනා වූ ඒ ඔබගේ ආදරණීය පියාණන් වගේම ඥාතිවරයා සහෝදරවරයා අසල්වැසියා හිත මිත්‍රයාට හේතු වේවායි වාසනාව වේවායි කියලා සිතාගෙන කවුරුත් හයියෙන් සාදුකාරයක් ලබනවා. ඒ වගේම මේ පින් බලාපොරොත්තුෙන් ඇති දෙවියන් නැත්නම් මේ දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ඔබ නමින් මිය පරලොව ගොස් ඇති ඥාතියුනුත් මේ පින් බලාපොරොත්තුෙන් ඇත්නම් ඒ ඥාතින්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ පින්කමට අතහිත දුන්නා වූ ආව ගියා වූ ඒ මේ සියලු දෙනාටමත් මේ පින් එකලෙසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා. ඒ වගේම අපි මේ සඳහා යොදාගෙන තිනවා පැදුරක්. පැදුරෙන් කියවෙන්නේ ඉටු දෙවියන් උදෙසා වූ කරන්නා වූ පූජාවක් වගේම ඒ වගේම සුදුරෙද්දා භාවිතා කරලා තිනවා වලහක දෙවියන් උදෙසා. ඒ වගේම බුලත්කොළ 21ක් යොදාගෙන තිනවා. ඒ බුලත්කොළ 21 අතරින් බුලත්කොළ 4ක් සතර වරම් දෙවියන්ට සහ බුලත්කොළ 8ක් වටේට යොදාගෙන තිනවා භූම අෂ්ටකයට සහ භූමිය ආරක්ෂක දෙවියන් උදෙසා. ඒ වගේම සාහල් යොදාගෙන තිනවා ශාස්ත්‍රීයකත්වයේ උදෙසා. ඒ වගේම බුලත්වල නමයක් මැදින් තියලා තියෙනවා නවග්‍රහයන් සිහිපත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ඒ බුලත්වල මත කාසි තියලා තියෙනවා ඊශ්වර දෙවියන් සිහිපත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම පොල් ගෙඩියක් වදාගෙන තියෙනවා ගණ දෙවියන් සිහිපත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම පහනක් කඳුකුරක් දැල්වලා තියෙනවා දෙවියන් උදෙසා කරන්නා වූ පූජාවක් නිසා මෙන්. ඉතින් මේ කරන්නා වූ පූජාවෙන් මීට තුන් මාසයකට මත්තේ මිය පරලෝ යන්න දුනා වූ ඒ ආදරණීය පියාණන්ට මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා ඒ වගේම අපි කරන්නා වූ රැකී ආරක්ෂා වෙළෙහෙළඳාම් ආදී ගෞතම බච්චටයුතු ඉගෙනුම් කටයුතුද දිනෙන් දින සාර්ථක වේවායි කියලා සිතාගෙන නැවතවතාවක් හයියෙන් සාදුකාරය ලබා නමෝ නමෝ බුද්ද දිවා කියනන්තනාය අස්මින් විහාරකර පම්බත රුක්කගාමේ සම්බේ සුදීප නගරේ සුපිචක්කවාලේ දේවාසුරා කරුණයක්කත මාගයක්කා රක්කන්තු මංසකලානුභාව හිතාවහන්තු පැවතනතුම් ගෞ්වදිග ඇති මිහිගු පෙරයක් ඉනදරා රස්ව සිටිනා සකලමුරු කැල සුගත් තෙරුවන් හට පුදා සුගත මුනි දුට ගදාඹ දෙව් පුත් වැයුවේ පෙර පද සොඳා දොහොත් දුනත තබා වැඳලා වයමි පූජා පද සොඳා දොන්දොන්දොමිකිට බෙරපදතාලය ජෙන්ජෙන්ජෙන්දවූලෙන්වැයුවා තදනන්දොමිකිට මකුටන් මජ්ජිමේ තජ්ජිත් තොන්නම් යයි නැටුවා සරණින් මුනිගුණා අදහාමේ කවි තන්දනයයිතා නමකිවා බුද්දන් දම්මං සංගං රත්නට සන්දය මේ පූජා වේවා සම්පන්නෝ දෝස මෝහර්ති සම්නිතෝ සික්කං අත්ත සමෝ රක්කෝ භික්ඛු සංඝෝ නිරස්සෝ ඒ අනුත අනුකී හේන්සුව සිද්ධි වරවංසාපි ජාත රුදුන කල්පයක්සේ සුසුරේට ඉසිර සිටි අසිරිමත් ශ්‍රී වරදනපුරේ සිතම නිර්වනාකාරයෙන් වැඩ වාසය කරන්නා වූ නායක ගුණ ඝන අලංකාරික ඔබේ විහාරික මහා සංඝයා පෙදහන කොට අප විසින් පවත්වනු ලබන්නා වූ වහර්තර බෙහිර්තර මහා සද්ද පූජාවේ සකල කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් අයිති වේවා ධර්ම දේශනා කරලා දහම් පිරිකර ආදී පූජා කරවාගෙන ඒ වගේම උදේ කාලයේදීත් හීල් දාන්නේ පන්සලට ගොස් පූජා කරලා ඒ වගේම දහවල් කාලයේදීත් මහා සංඝරත්න නිවසට අඩම්මාගෙන આવුත් මහා සංඝික දානයක් පූජා කරලා ලබා ගත්තා කුසල් වගේම මේ පූජාපදයෙන් ලැබෙනා වූ ඒ සියලුම කුසල් මීට තුන් මාසයකට මත්තේ මිය පරලයන් දෙදුනා වූ ඒ ආදරණීය පියාණන්ට මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා ඒ වගේම මෙතන සිට අප සියලු දෙනාටම මේ පින් එකලසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා ඒ වගේම අපට ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් වැළඳී ඇතනම් 890ක් රෝග 990ක් කියාදි 203ක් ආන්ත්‍රා කියන්නා වූ ඒ සියලුම රෝග මේ පූජා පදේ මගෙන් දුහුරින් භූත වේවා. ඒ වගේම අපව සම්බුද්ධ ශාසනයක් ආරක්ෂා කරන්නා වූ අල්පේසාක්‍ය මහේසාක්‍ය කියන්නා වූ සියලුම දෙවියන්ට මේ උතුම් පූජාවක් වේවායි කියලා සිතාගෙන නැවතවතාවක් හයියෙන් සාදුකාරය ලබා දෙනවා. නැහැතරු එළිය පුන් සඳ පෑ යුරට නැහමල් සුවඳ ඒමල් පාර ගුණුදාට දනු නැතයම් දිනක දරුවනී මෙය ඔබට පාලුයි මුළු ගෙදර පියාව නැතිදාට සිහිවන විටදි පියතුම ඔබේ පුරුදු අත වාවා ගන්නේ කොහොමද මගේ බොළඳ සිත ගියා ඈත පිටි සරගම් වලට පියා පොළොවේ තිබෙන පස්තරමට වෙහසුණු මගේ පියා මුහුදේ තිබෙන රාලතරමට වෙහසුණු මගේ පියා දරුවන් දෙන පින් අරගෙන නිවන් දකින්න ගියා දඹරන් ආත්මීල අඩුවෙන වාකාලෙක මගරන් පියා වටිනවා මට හැම භාවයක මගරන් පියේ ගුණ කීමට බැහැමූබේක මගරම් පියාවාසනාවන් හැම බාවේක කුසගින්න සඟවාගෙන මගේ කුසට නැති ලෙසට එනමුදු පියානනි කඳුලලි පිරි මෙත් දෙකට ලැබුණා මාගේ සිත නොදැනීම ඔබ සිතට සම්මා බුදු ගුණ නිතර සේවා නිම්මාවක් නැති කුසල් කෙරේවා මේ දෙන පින් අනු මෝදන් දිටා බඹලෝ පටන් භූතයක් සෙන් වෙසන පිසසුම් මැසි මදුරු කුරු කුඹුවන් සතට මිතුරුව මැද හසුම්සා ඉසිනි සිරිගුණ යහළුවන් ඔබේ ගුරුවර දෙමව්පියෝ දස මාසේ දුරේකත්වා පෝසේ සිවුන්දී කාරණම් ආයුදීගම් වස සතං මාතු පාදං නමා මුදේ නවගෙලුණු දිනේ බෝසත් තමම්මා මතකද කර පිට හිඳුවා පිනෝ කොට දැම්මා බුදු වෙන්නට පළමු එදා විවරණ දුන්නම්මා බුදුන් දැක නිවන් දකින්න ආදර මගේ අම්මා උද්විකාරෝ අලිංගිත්වා තුම්ගිත්වා පිය පුත්තකම් රාජමජ්ජං සුපටිත්තම් Pitupadam Namama සවස් භාගයේ සිට මේ ගත්තව ලබා ගත්තව ඒ සියලු පින් කුසල් මීට තුන් මාසකට මත්තේ මිය පරලා යන දෙදුනා වූ ඒ ආදරණීය පියාට මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා එතුමා නිවන් දකින්නා જાතියක් ඇත්නම් ඒ නිවන් දකින්නා જાතියේදී එතුමාට මේ පින් කුසල් හේතු වේවායි වාසනාව වේවායි කියලා සිතාගෙන නැවත වතාවක් හයියෙන් සාදුකාරයන් ඉස්සර සවත් නුවරයි සිටි පිරිස වගේ අද මේ පින් කළාය බෝ නාගේ කාලේ ගෙවියයි කීවොත් දිගට දිගේ මෙතනින් හමාරයි අද පින්දීම අපේ කයනං අසාරය භවනම් භයංකාරය පින්කම හමාරය දෙන්න සමදෙන සාදුකාරය